et bienvenue dans le cinquième épisode du Wheezy Tour. Donc là, on est à Madrid pour une semaine. On va essayer de faire du parcours un peu sur tous les spots. Je pense pas qu'on aura le temps de tout faire, mais ça va quand même être cool. Là, on est à Simancas. Donc euh, c'est un spot qui a l'air vraiment pas mal. On va essayer de bouger dessus aujourd'hui. En tout cas, il fait pas très très chaud, mais au moins il fait beau, donc euh, ça va être cool. Je jardine. Comme dans toutes les vidéos, toutes les vidéos, je jardine en vrai. Non, je me fais des récepts pour éviter les chevilles. Mais sinon, un camp gainer ici, je pense. Dans une petite line, ça va être sympa. sur le premier spot, on a trouvé une petite line avec Fab. On va faire un petit featuring. Euh, moi, j'arrive, je fais un side et après, je fais euh, tic-tac sur l'arbre et je perculoïde. Et après, il y a Fab qui arrive. Et moi, les gars, je veux faire un petit euh, front press, mais en fait, je reste dans la même ligne sur le muret là-bas. Après, si je passe en chat, je mets un pied. Et là, le KG que j'ai prep tout à l'heure, en fait, bah, je le fais dans cette line. Et donc ici. Là, ça fait un peu flipper vite fait. Il y a un angle là, c'est bizarre. Et le mur est bas. Voilà, petit cagé, et après, ça part. Euh. ça part. Ça filme. Nickel ça Le cagé, c'était chaud. Bref hop Quand tu Oui Ouais. Bon, la Matt vient de poser Cork, du coup, il va essayer de faire une line avec. Il va faire un tic-tac, quelques passements et finir par le Dubcork. Ah putain, je suis tellement heureux. Premier Cork pour moi à Madrid en plus. Le spot était parfait. Bon, euh, les gars, Léo et Fab, ils mettent ça tous les jours, mais moi, c'était mon premier, ça me faisait bien, bien peur et c'est passé nickel. Bon, ça enchaîne avec une petite line euh, de Jérém, ça part. Oui, mais non Oh, ce plaisir que je ressens là Oh la dopamine que mon cerveau il m'envoie <laughs> Incroyable Oh yes Bon, deuxième line, je vais faire le side press juste là. On part contre le mur là, j'arrive sur celui-là. J'en fais pas souvent des side press euh, arriver sur des murs euh, larges comme ça. Du coup, ça va être un peu euh, une première. Faut bien viser, mais ça va partir. Ah ouais, y tu Je fais bien dernière les ouais, je vais chauffer la gueule. Ah ouais, normal. Ah. Ah, c'est bien. Ça part sur le prochain spot Bon, là, on est arrivé à Tres Cantos. C'est une petite ville euh, à côté de Madrid, à 20 minutes en voiture. Et les gars, euh, ils sont en train de se chauffer euh, sur un petit percu. Oh c'était pas simple et au final euh, sur les derniers pas, j'ai bien accéléré. Et puis je suis allé chercher direct. Oh, c'est stylé. Tard, il court dans les graviers. <laughs> oui Ah, je suis content, <laughs> Là, c'est solide. Ici, c'est solide aussi. Du coup, soit je me faxe, soit je fluide et je me faxe. On va voir, je vais faire des tests. Je me faxe. On dirait les trucs dans les années 80 là, les fax. Let's go Bon là j'ai trouvé un gros détente, il fait 16 avec mes pieds, euh, en montant. Du coup c'est du mur là jusqu'au mur là-bas. Et bah je vais essayer de le faire. Là, on vient finir la session sur le plus gros spot de Tres Cantos. C'est une bonne journée, on a bien training. Du coup, là, bah, on va rentrer tranquillement, on va poser les tentes. Let's go, ça part. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour à Madrid. On a été invité pour aller dans la salle de parcours de la Watt. C'est une salle vraiment trop stylée. Du coup, euh, là, on va tester cette salle et on va essayer de faire des trucs stylés dedans. Attends, ah, tu fais... Le fait que tout peut bouger, c'est vraiment incroyable. Genre, en fait, tous les modules bleus, il y a des transpalettes en dessous, du coup ils peuvent les lever et ils peuvent les bouger dans la salle, du coup c'est vraiment une bonne idée, c'est incroyable. Là du coup avec lui on a trouvé un petit challenge, on, va... on a mis une caisse en fait parce que le mur il est trop haut, on voulait faire chapresse jusqu'au deuxième mur là-bas, c'est bah, il arrive là quoi, c'est terrible. Du coup on met la petite caisse, bah, le mur il est moins haut et on peut atterrir facilement sur la deuxième. ça percute Ah ouais là les gars ils sont en train de faire un chapresse et il y a Pintos euh, qui vient de rejoindre la partie. <laughs> Donc Val, il a une idée euh, un peu ouf. Il veut partir de tout en haut. Je vais essayer de vous montrer d'en haut. Je sais pas ce que ça rend, mais on va aller voir. Voilà, si vous voulez savoir, c'est ça. Il y a un petit peu plus de 15 pieds. C'est immense. Ça m'ennuie cette histoire. Quand je vais là-haut, je le vois pas. Du coup, je suis... Euh, et quand je fais les tests, bah je suis dessus. c'est incroyable. Il est vraiment, vraiment chaud. Il est vraiment grand le saut, vous vous rendez pas compte. Oh, you okay? No is it's okay, it's okay. don't tell don't tell Schiffer. Don't tell Schiffer. Yeah! Oh, it's uh, from, from this, three, uh, touch the bar and oh, back yes. yes. Oh boy! <laughs> Allez, il va faire balancer. Il pop contre le mur et il rechoppe là-bas. Allez, oui, allez, petit swing cast. Allez. Bon là on vient de finir la session dans la salle de Schiffer C'était vraiment cool, il y a eu des challenges euh, pour tout le monde Et on se dirige vers un parcours parc Alors, les gars le parcours parc il est vraiment vraiment cool il y a une bonne disposition des blocs, tout ça. Et tout à l'heure, David, il nous disait, à Madrid, il y a 5 parcours parcs. Il y en a 3, ils sont incroyables. Et nous, en France, il y en a presque pas. Genre, euh, je sais même pas s'il doit y en avoir 5 dans la France. C'est un truc de ouf. Même à Paris, il y en a 0. Alors que là, c'est juste une ville et il y a 5 parcours parcs, c'est incroyable. Franchement, c'est le kiff. Oh, facile. Ouais, en fait, c'est la patate. C'est une histoire d'élan. Si t'as bien tes pas, ça se passe bien. Si tu les as pas bien, ça se passe pas bien. <laughs> bon, là, Léo, il a trouvé une petite line. Donc, il veut faire gainer press, pop euh, chat pop Lloyd et après il veut faire euh, drop. Sauf que là il vient de faire une prep, la prep a fait plus peur que le move. Alors là, dites-vous, il, a atterri entre ces deux trucs-là. Genre, il est obligé de viser entre deux murs, genre. Comment c'est pas agréable. Mais du coup, bah, je crois que ça le met en confiance, donc euh, let's go. J'étais en mode, moi j'ai plus d'énergie et tout. Et je fais vas-y ça part quand même T'as tout donné je suis arrivé comme ça Boum <laughs> Moi j'ai trouvé une petite line, il y a encore un gainer Parce que je kiffe trop ça Du coup bah juste derrière moi là Je fais gainer press, pop front Et après je pars sur un mur et je fais dub cork pour finir la line Yes ah, elle est belle yes. C'est la fin de session, on quitte ce merveilleux parcours parc car il vient de se faire envahir par plein d'enfants. Vale chicos, esta es la final del video, dale like y suscribiros.